Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri Walul uqdatam mil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada saat ini dengan membahas kitab begitu pentingnya sholat tahajud ini Sampai di Al-Quran ini berulang-ulang, berulang-ulang Allah perintahkan manusia kepada kita semuanya orang-orang yang beriman untuk kita melaksanakan sholat tahajud dan begitu banyak manfaatnya untuk kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat pertama yang Allah katakan perintah sholat tahajud ini dalam suratnya surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat mulai dari ayat 78. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akimis sholata lidulukin samsi ila khusyakil layli wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana mashhur. الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا Sadaqallahul azim. Kita lihat artinya di sini Allah katakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam. Artinya laksanakan sholat lima waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian Allah katakan, dan laksanakan pula sholat subuh. Sholat subuh, lima waktu. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Subhanallah. Jadi setelah kita menjaga sholat lima waktu kita, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, kata Allah jangan tinggal sholat subuh. Sebab dengan kita melaksanakan sholat subuh itu, disaksikan oleh para malaikat. Di dalam Al-Quran dua kali Allah katakan, sholat yang paling penting itu pertama sholat subuh, kemudian yang kedua sholat asar. Di ayat lain Allah katakan disaksikan oleh malaikat, namanya malaikat hafazom. Baik kita lanjutkan, setelah kita menjaga sholat lima waktu kita, istiqomah kita dalam menjalankannya, Terus kita kerjakan sholat lima waktu, kemudian Allah katakan kita tambah lagi dengan yang namanya sholat tahajud. Kita lanjutkan ayatnya Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallak Asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda dan pada sebagian malam hari laksanakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji subhanallah kita laksanakan sholat tahajud, insya Allah nanti akan diangkat oleh Allah harkat dan derajat kita baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Namun sholat tahajud ini harus, harus istiqomah kita menjalankannya. Istiqomah terus menerus dalam keadaan apapun juga. Jangan kita baru sholat tahajud semalam, baru kita minta diangkat harkat derajat oleh Allah. Belum kata Allah. Yang Allah lihat itu apa? Istiqomah kitanya. Terus menerus kita melaksanakan sholat tahajud ini, baru nanti hadiah pertama Allah katakan, mudah-mudahan Tuhanmu Allah akan mengangkat harkat dan derajat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah pasti, bukan kayak manusia mudah-mudahannya. Nah setelah kita istiqomah melaksanakan sholat tahajud, doanya pun diajarkan oleh Allah. Dalam kita melaksanakan sholat tahajud itu, Allah ajarkan pula doanya. Di ayat 80-nya Allah katakan, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Wa kul rabbi adakhilni mudhala sidiki wa akhrijni muhraja sidiki wa ja'ali milladunka sultanan nasiro. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong kita. Subhanallah, Allah tuntun kita. Setelah kita melaksanakan sholat tahajud, kita perbanyak baca doa ini. Dengan kita selalu membaca doa ini, Allah katakan ketika kita punya masalah, nanti Allah akan berikan jalan keluarnya. Ketika kita sedang diuji oleh Allah, dan nanti Allah juga tolong kita. Diberikan juga jalan yang terbaik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan orang selalu sholat tahajud itu dituntun oleh Allah dalam kehidupannya. Diarahkan oleh Allah ke jalan yang lebih baik lagi. Dan kita Allah juga akan berikan hadiah kepada kita apa? Akan diberikan oleh Allah kekuatan, kekuasaan yang dapat menolong diri kita. Subhanallah. Akhir-akhir ini kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang punya kekuasaan, namun dia tidak bisa menolong dirinya. Banyak orang yang punya jabatan, punya apapun juga, tapi dia tidak bisa menolong dirinya. Nah, dengan kita istiqomah melaksanakan sholat tahajud ini, insya Allah nanti Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah akan berikan kepada kita sultanan nasiro pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam bentuknya pertolongan yang Allah berikan kepada kita. kali kalau selama ini hidup kita sulit, usaha gagal terus, dengan kita istiqomah, insya Allah nanti Allah akan mudahkan segala urusan demi urusan kita semuanya. Namun istiqomah, sholat tahajud ini harus istiqomah, terus menerus. Berat awalnya, tapi lambat laun nanti akan menjadi kebiasaan-kebiasaan Subhanallah. Kita lanjutkan ayat 81-nya Allah katakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqum. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap, sungguh yang batil itu pasti akan lenyap. Ini kebatilan-kebatilan yang ada dalam diri kita Nanti lambat laun Allah akan ganti dengan yang lebih baik, lebih baik lagi. Sifat kita, karakter kita, barangkali selama ini tidak sabar, dalam menghadapi semua masalah, cepat marah, cepat emosi. Tapi kalau kita melaksanakan sholat tahajud, nanti insya Allah kebatilan-kebatilan yang ada di dalam diri kita akan Allah lenyapkan, akan Allah hilangkan. Demikian sekilas manfaat dari uh, sholat tahajud sebagai sholat ibadah tambahan dari kita, uh, dari Allah untuk kita semuanya. Semoga kita dapat mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.